塔を登れば全てが手に入る塔の頂上にはこの世の全てがありこの世界を手に入れられる神になれるようこそ神の塔へ。